Hej, jag heter Malin Gustafsson. Jag jobbar en del åt Reaktor Sydost med film i skolan. Och eh, idag har jag varit på Vallhallaskolan här i Oskarshamn och hjälpt årskurs 4 med att göra eh, filmer. Lite spelfilmer, lite animationsfilmer och lite reklamfilmer har det blivit. Bra, okej, okay, hur ni ersätter? Då ska vi se, eh, hur gick det med den filmen? Ska vi plocka fram dem där? <laughs> paret här. De har fått en uppgift där de ska göra filmer där det ska vara med ett äppel och en penna. Tjena Gunnar! Hur är det idag? Ja, det är bra. Kära dagbok, idag har jag blivit bobbad igen till den zoo. Korta henne lite. Senast då ser man ju att han kommer och ska ta den här ju. Ja, det var bra att vi fick bort när han står sådär och vinglar vi skulle ha den här låten, Resa, här när de går. Mm. <laughs> Skillnaden här är ju att där rör han sig och där står han helt still. Ja. Det blir bra. Ska vi ta bloopers nu? Lägga fotbollar.